El doctor Saulí es va llicenciar en Economia a l'Ontario de Barcelona, després va fer el màster d'Economia a la London, la London School of Economics, eh, es va doctorar a l'Institut Universitari de Florència i ara actualment està a la Comissió de Competència de, del Regne Unit. Uh, té un perfil molt interessant de les persones que, que coneixíem, perquè moltes vegades es parla de mercat, de, de, de mecanismes reguladors de mercats, eh, d'aquestes qüestions que sembla que no n'hi hagi d'aquestes polítiques eh, a, En Lluís està precisament en una d'aquestes institucions reguladores, oi? Per això hi havia aquí l'interès en portar-la. Eh, penso que també després, ja sabeu que hi parlarà a tres quarts de una hora, eh, com a màxim, després hi haurà el torn obert d'intervencions. eh? penso que també és una persona que, a banda dels seus coneixements en, en el seu àmbit, mm, és interessant la seva, el seu currículum acadèmic des de molt jove fora d'aquí. Us ho dic perquè eh, en aquests moments hi ha tants estudiants que volien emular aquestes experiències, també seria un moment per demanar-li qüestions sobre això dir, com va fer el seu currículum a partir d'una llicenciatura que no a l'OEA, eh? no sé si posa un compromís, però eh, crec que també val la pena aprofitar no, el seu coneixement de que hi hagi aquestes energies. Eh, jo ho deixo una sèrie abans perquè sé Gràcies a l'Escola Universitària del Maresme per donar-me l'oportunitat de venir a aquest cicle de conferències. Com ha, com ha dit la Montse, eh, han de fer una mica d'impressió venir perquè eh, la llista de conferenciants que, que han vingut doncs, és molt il·lustre, amb persones de, de molt reconeixement i amb una trajectòria política que evidentment que jo no tinc, però, però suposo que puc aportar una visió doncs, més, més jove a, a quin pot ser a, a, el rol d'un economista a, en una institució pública, en, en, en aquest cas en els temes de regulació política de crec també que pot ser una, una bona oportunitat per introduir els temes de, de política de competència. Jo no sé, perquè, perquè tinc entès vosaltres sou alumnes de, de darrer curs d'administració i d'empresa, segurament el vostre èmfasi és més en, en, en la gestió empresarial, el vostre interès està més en, en, en els temes d'empresa. La política de competència, tot i que la base de l'anàlisi de la política de competència és molt econòmic, molt de teoria, en realitat eh, té efectes molt importants, té un impacte molt important en com les empreses es gestionen i com les empreses actuen en els mercats. Per tant, jo crec que eh, és un dels temes que moltes vegades està absent, jo no sé fins a quin punt eh, us han introduït els temes de competència, els temes de regulació al llarg de la carrera, és un tema que moltes vegades està absent de les, de les licenciatures i que en canvi doncs, jo crec que és molt important conèixer. Molt important conèixer perquè evidentment un cop estigueu en l'àmbit empresarial, afectarà les vostres decisions, afectarà com vosaltres pensareu quin ha de ser eh, el rol de l'empresa i com s'ha de gestionar, quines poden ser les estratègies comercials. De cara eh, a, a l'estructura de la presentació d'avui, en principi volia començar amb una mica d'introducció sobre què és la política de competència, què vol dir competència, què vol dir competitivitat, quina és la relació i per què en aquests moments en l'àmbit doncs, de l'actual crisi econòmica pot ser important eh, veure com la política de competència i la política de regulació de mercats ens pot ajudar. Després entraré una mica més en la descripció una mica més tècnica, si voleu, de quins són els instruments, quines són les eines que la política de la competència utilitza per aconseguir els seus objectius. I finalment, una breu pinzellada sobre l'impacte eh, que la política de competència té tant en l'economia com eh, en, en, en la manera com les empreses eh, interaccionen. Um, en començant pel primer tema, la competència, la introducció sobre la competència i competitivitat. Ah, clarament, la, la, els temes de la crisi econòmica i els temes de com enfocar sortir de la crisi econòmica dominen totalment, no només el, el, el, el debat econòmic o el acadèmic, dominen totalment el debat polític actualment. No? Sembla que cada vegada que obrim el diari o cada vegada que, que mirem el de, el de notícies, els principals titulars són sobre com enfoquem la sortida de la crisi. I entre les, entre les, les prioritats de les que sempre sentim parlar, en primer lloc, doncs, i, i, i dic en, en ordre cronològic, perquè una mica ha estat la seqüència de la crisi fins ara, i vosaltres en han parlat moltíssim ja, els altres conferenciats que han vingut, tot va començar doncs, tenint molt clar que hi havia un problema en el sector financer. Llavors després ens vam adonar que hi havia un problema de sostenibilitat de les finances públiques. I ara sembla que ja comencem a canviar i comencem a pensar que el problema és el creixement. Eh, I segurament tots tres objectius són, són, són objectius molt importants i són coses que s'han de resoldre. Hem d'intentar resoldre els problemes que té el sistema financer ho hem de fer garantint la sostenibilitat de, de, de les finances públiques, però al final l'objectiu ha de ser que, que tornem a estar en una, en una senda de creixement econòmic que ens permeti millorar el benestar de tots plegats. I això, moltes vegades, eh, sentim parlar que per aconseguir tot això hauríem de fer reformes estructurals, que a banda del que serien les mesures conjunturals, de curt termini, de retallades de despesa a curt termini o d'augment dels ingressos públics a curt termini, hem de fer reformes, reformes de l'estructura de la nostra economia per intentar aconseguir doncs, això, sostenibilitat de les finances públiques, però a creixement, sembla com la quadratura del cercle. D'entre les reformes estructurals, sentim a parlar que cal una reforma fiscal per augmentar els ingressos de, de l'estat, del sector públic moltes vegades que també cal una reforma de l'estat del benestar, que ja no ens podem permetre el nivell de despesa que tenim. O que, ostres, que el sector públic és molt ineficient o que cal reformar el mercat de treball. Hi ha un tipus de reformes que potser se'n parla, se'n parla menys sovint, que són el que podríem anomenar les reformes del mercat de béns i serveis. És a dir, la reforma de la majoria de mercats, que si no funcionen adequadament poden crear moltes ineficiències i que si en canvi aconseguíssim millorar, aconseguíssim regular o fer funcionar millor, potser augmentaria moltíssim l'eficiència de l'altre. Una major eficiència vol dir un menor malbaratament. Vol dir que si tenim uns recursos els utilitzem millor. I d'aquests recursos no aconseguim eh, treure més coses. Això, per tant, és molt important i, i segurament augmentar el que és la productivitat, el producte que aconseguim a partir segurament és part d'una estratègia de creixement. I en moltes situacions pot ser part d'una estratègia de creixement que ni tan sols implica grans despeses. Moltes vegades pensem que per crear activitat econòmica necessitem gastar. Realment, gastar pot crear activitat econòmica, pot crear llocs de treball. Però potser també que hem de fer simplement organitzar millor les coses, organitzar millor com els mercats funcionen. En aquest àmbit, en l'àmbit de les reformes estructurals de com funcionen els mercats de producte i els mercats de serveis és en, és, és en l'àmbit en el que s'insereix la política de competència. La política de competència i la política de regulació quan un mercat necessita ser regulat. Per tant, i, i, i moltes vegades sentim a parlar més de regulació que de política de competència, però en realitat de mercats regulats n'hi ha relativament pocs i en canvi de, mm, la política de competència és transversal. Té, té una, eh, actua en tots els mercats béns i en tots els mercats un dels conceptes que segurament en l'àmbit de les classes de teoria econòmica us han explicat moltes vegades eh, al llarg de la carrera és que la competència genera eficiència que en nosaltres tenim una economia de mercat en les, les decisions es prenen de manera descentralitzada en què hi ha moltes empreses que estan competint entre elles eh, per intentar eh, guanyar-se el favor del consumidor a través d'oferir productes eh, de qualitat, productes eh, a un preu que sigui el hi ha més assequible possible i que precisament aquest esforç individual de cadascuna de les empreses, de cadascun dels emprenedors, per intentar fer les coses millor i per intentar satisfer millor les, les, les demandes dels consumidors, això produeix un resultat que és força eficient, que és molt més eficient de vegades que intentar organitzar les coses d'una manera planificada. En la mesura que ens ho creiem, això, en la mesura que això sigui vàlid en molts mercats, no necessàriament en tots, no necessàriament tots s'ha de deixar a, a les mans de la competència entre les empreses. Però segurament hi ha molts mercats i hi ha moltes produccions de béns i moltes eh, produccions de serveis que poden funcionar raonablement bé si deixem que les empreses intenten esbrinar què és el que volen els consumidors i decideixin com ho fan. Aquesta és una mica la base que hi ha al darrere de la de competència. El de competència que vol garantir és que es, es donen les condicions perquè les empreses, perquè els emprenedors puguin eh, intentar satisfer les demandes dels consumidors i fer-ho ajustant els productes i els serveis a les seves preferències i a la vegada intentar-ho fer amb el menor cost, amb el menor cost possible. Això, òbviament, ens porta al concepte d'eficiència, no? el concepte de produir amb el menor, el menor, amb el menor cost, evitar el malbaratament, que és un, és un, és un i, i això és un, jo crec que és un tema que, que, que podem anar que després en podem parlar si voleu més, més, amb més calma, moltes vegades parlem de l'eficiència com, com, com si fos un objectiu gairebé en negatiu. L'eficiència sembla que està contraposada amb a eh, la justícia social, que està contraposada amb altres objectius que els, als quals donem un valor ètic. Doncs l'eficiència, en la mesura que és, un, és no, mal, no malbarata, també té un, un, un valor ètic, probablement. Té, té un valor moral, en el sentit que eh, si organitzem bé les coses, podem arribar més lluny i per tant podrem resoldre més problemes o més necessitats de les que, de les que, de les que ens plantegen. Per tant, l'eficiència té un valor perquè ens permet enfocar cap una, cap, enfocar un constant de creixement, però també perquè ens permet evitar el mal de recursos que segurament tots estem d'acord amb que no és el més, que no és el més eh, aconsellable. Llavors, quines són les condicions que en principi sempre ens han repetit, i estic segur que a la, a la a, a microeconomia, un dels primers cursos l'han explicat, no? que és el que un mercat ha de tenir perquè tinc un mercat competitiu. I el clàssic és la descripció del paradigma de competència perfecta, que després, evidentment, el critiquem immediatament perquè diem, aquestes funcions mai es donen a la realitat. Però quines serien? Quines serien? Si nosaltres poguéssim imaginar un mercat que fos perfectament competitiu, en què les empreses aconseguissin fer això, Fer la seva feina de manera molt eficient i els consumidors poguessin veure la seva demanda satisfetes. Doncs en principi seria un, un, un, un mercat on hi hauria moltes empreses que competirien entre elles, molts consumidors també, perquè no hi hagués cap consumidor que pogués imposar condicions que fessin eh, no viables les empreses, per tant, moltes empreses, molts consumidors, que en el cas que hi hagués un emprenedor que volgués establir-se de nou, ho pogués fer amb facilitat, que si un consumidor veu que les empreses no estan fent bé la seva feina, una empresa, un emprenedor veu que les empreses no estan fent bé la seva feina, pogués entrar al mercat i dir, escolta, aquests no estan fent prou bé, jo puc entrar i començaré a produir jo. Per tant, facilitat d'entrar al mercat. Que tothom entengui quines són les característiques dels productes, evidentment, és a dir, perquè les coses funcionin bé, hem de ser capaços de veure si el que ens estan oferint és de qualitat, quin és el preu, quin és el cost, per tant, ha d'haver-hi el que anomenem informació perfecta, hem d'estar ben informats sobre quines són les opcions. Si, si hem de poder triar entre diferents empreses, hem de conèixer què és el que ens estan oferint les diferents empreses. Per tant, informació que està, que té, que està disponible per als consumidors molt important. I, I també que els productes siguin comparables. Que cada empresa produeix una cosa que nosaltres podem comparar i, i podem triar-ne un, perquè clar, si són tots tan diferents, al final no hi hauria comparables Aquestes són una mica les característiques clàssiques, un paradigma de competència perfecta. I si es donguessin sempre aquestes condicions, podríem imaginar que eh, el nostre sistema productiu estaria oferint els béns, estaria oferint els serveis de la manera més eficient possible, utilitzant els recursos de la manera més eficient possible. El que passa és que això no succeeix gaire sovint. Moltes vegades als mercats no hi ha moltes empreses. Si vosaltres penseu en els vostres operadors de telefonia, no n'hi ha moltes n'hi ha unes quantes, però no moltes. Si, si, I llavors això que amb oligopolis, quan hi ha tres o quatre operadors que ofereixen un servei. Ja no, no es compleix la primera de les característiques. Per tant, aquí ja podem començar a pensar home, quan no hi ha gaires empreses, segurament aquí tindrem un problema. Ja no podem pensar que el mercat de manera espontània funcionarà de manera competitiva. I si no funciona de manera competitiva, tot el que hem dit i tot el que hem construït al damunt de l'eficiència sobre la base de l'eficiència, de l'economia de mercat, de l'economia competitiva, potser ja no es donarà. Per tant, allà hi ha una possible mm, necessitat d'intervenció. Una altra cosa són les barreres de l'entrada. No sempre és fàcil començar un nou negoci. Depèn de la quantitat d'inversió que necessites, depèn de la, de, de, de la, dels recursos disponibles. Si, si, si algú es vol instal·lar en el mercat aeroportuari a Barcelona, home, d'aeroport ja n'hi ha un i no segurament no serà fàcil construir una altra. La iniciativa privada ho ha intentat en alguns casos, amb, amb, amb sonors fracassos, oi? Eh, a, l'estat espanyol, uns quants aeroports que no utilitzen. Per tant, hi ha, hi ha, hi ha mercats que, que no permeten fàcilment l'entrada. Home, allà tindrem un altre problema. Allà tampoc la competència segurament funcionarà eh, adequadament. Asimetria és informació. Jo per, per formació i per treball per la feina que faig, treballo molt en el sector sanitari. Home, el sector sanitari és un sector on moltes vegades la informació que té el pacient és molt limitada. El pacient no sap exactament el que el metge li ha, li ha aconsellat. No entén si la teràpia és la millor o no és la millor, si és el que més li, li convé o no, o si estan encarregant una radiografia de més o una radiografia de menys. Si falta informació, no tenim capacitat d'avaluar la qualitat del servei que ens estan donant. I per tant allà hi ha una altra font d'ineficiència eh, en el funcionament del mercat. I després la diferenciació de productes. Evidentment, els productes mai són tots iguals. És a dir, si, si, hi, hi ha productes, matèries primes que sí, hi ha mercats en els que es parlem de mercats de producte homogènic, el mercat del ciment, el mercat del sucre, la qualitat d'aquests del, béns és molt comparable, molt fàcilment comparable entre ells després hi ha molts altres productes en els que hi ha imatge de marca, en els que hi ha moltes variants que customitzen el producte al nostre consumidor i per tant ja no hi ha dos, dos productes iguals. Si no hi ha dos productes iguals, també podem tenir un problema. Pot haver-hi potser que la competència ja no sigui tan, tan perfecta. No? Pots tenir una preferència per, per una marca i no hi ha cap altra marca que, que, que serveixi igual. Tot això són situacions que es donen moltíssim, molt sovint, i que poden haver entredit l'eficiència de, de com funciona el consum mercat. En aquests casos, és els casos en els que considerem que hi ha una justificació per la intervenció pública, per intentar que per intentar, en la mesura del possible, restablir les condicions en, els, en les que la competència podrà funcionar. I en la mesura que això no sigui possible, regular el mercat. Regular el mercat. Si nosaltres creiem que mm, el mercat no produirà preus me'n baixos usar, el que podem fer és fixar els preus. El problema és que quan nosaltres volem fer regulació és molt complicat perquè ens podem equivocar en moltes activitats. Nosaltres sabem que de manera descentralitzada les empreses competeixen entre elles i fàcilment produeixen un equilibri, el doncs, que anomenem un equilibri de mercat, que és eh, raonablement eficient. Quan això ho ha de decidir un buròcrata en un despatx de l'administració pública, sense conèixer exactament el mercat que està regulat, sense participar-hi, es pot equivocar per tant, també hem d'entendre la regulació no pot resoldre tots els problemes i moltes vegades serà una opció millorable si aconseguíssim fer que el mercat funcionés adequadament d'acord amb els paràmetres, amb el paradigma de competència. Aquest és una mica el marc, la justificació, és a dir, volem mercats eficients, creiem que els mercats eficients poden contribuir al creixement econòmic, però és difícil de vegades que els mercats funcionin d'aquesta manera eficient. hi ha falles per les característiques del mercat. Nosaltres fins ara hem estat dient característiques del mercat que eh, dificulten que la competència funcioni adequadament. Però i les empreses? Les empreses tenen un paper neutre en, en com funcionen els mercats? Doncs probablement no. Probablement les empreses, de vegades, tenen la capacitat d'actuar de manera que restringeix la competència això de vegades ho podeu, ho podeu, ho podeu imaginar, doncs, imagineu-vos el sector de les telecomunicacions, imagineu-vos doncs, quan va haver el procés de privatització de la telefònica, la telefònica va esdevenir el gran operador de la telefonia mòbil, la mòbil, a, a Espanya. Després, potser els consumidors volien canviar i volien començar a utilitzar Vodafone, volien començar a utilitzar algun altre tipus d'operador. Telefònica tenia una posició de partida molt forta. És imaginable que en aquest tipus de casos empreses com Telefònica, que en moment molt gran, poguessin tenir la tentació de dificultar el canvi, dificultar que els consumidors poguessin canviar de segons operador. Això seria el que nosaltres anomenem una pràctica anticompetitiva. les empreses poden, si estan en posició suficientment forta en el temps, poden imposar restriccions a la lliure competència. Per tant, les fonts d'ineficiència poden ser relacionades a les característiques del mercat, a les característiques del sector, o poden ser també degudes a certes pràctiques. Aleshores, simplement com a exemples, és a dir, si parlàvem abans de les barreres a l'entrada, no se'n parla molt, eh, mm. una manera de resoldre les barreres a l'entrada és abaratir eh, els processos administratius per crear noves empreses. Hi ha reforma de l'administració pública que pot ajudar que els mercats funcionin quan tenim, per exemple, indústries de xarxa, com, com, com per exemple la telefonia. Un dels problemes de telefonia, quin era? Per què Telefònica tenia una posició forta? Bueno, perquè Telefònica era la propietària de la xarxa de coure que arribava a totes les cases. Que nosaltres podíem voler introduir altres operadors en el mercat, però els altres operadors necessitaven utilitzar una xarxa que era propietat d'una de les empreses del Clar, si nosaltres no regulem en quines condicions la resta de competidors tenen accés a l'utilització d'aquesta xarxa, Telefònica pot intentar abusar del fet que ella és propietària de la xarxa per eh, oferir condicions eh, que deixen la competència als operadors eh, competidors en una posició de desavantatge. Això qualsevol indústria de xarxa, hi ha moltes indústries de xarxa, indústries de xarxa, però eh, el ferrocarril és una indústria de xarxa. Eh, nosaltres podíem imaginar diferents empreses que, que, que gestionen trens que van molt avall per les vies, però hi ha algú que gestiona la via. Si el que gestiona la via és un dels operadors que competeix amb el transport ferroviari, podem tenir de nou un problema. En quines condicions els competidors poden utilitzar aquella xarxa. Aquest és un tipus de problema que habitualment resolem amb la regulació. I la política de la competència bàsicament el que fan és intentar evitar el que, el que us deia abans. Les pràctiques intentar domini eh, del mercat i les pràctiques anticompetitives que, que es basen en una posició de fortalesa d'una empresa en eh. altres. Per tant, aquest seria una mica el, el, el marc en què política de la competència de La competència és una de les eines que tenim per intentar que els nostres mercats funcionin millor, amb la idea de fons de que si els nostres mercats funcionen millor, tindrem una economia que en general és més eficient. I sent més eficient, es malbaratarà menys recursos, podran crear més llocs de treball, podran satisfer millor les necessitats dels, dels consumidors. D'on surt la política de competència? I vas molt breument un, un repàs històric. El, el, la política de competència és, una, és, un, és un tipus d'intervenció pública que apareix a finals del segle XIX. I apareix a finals del segle XIX perquè a finals del segle XIX als eh, Estats Units comença a haver-hi un, un procés molt ràpid de canvi tecnològic, de canvi de canvi d'estructures econòmiques. Eh, hi ha la revolució industrial, la revolució de, de, dels mitjans de transport, que apareix a eh, la ferrocarril de gran escala, i es creen grans mercats, i es creen les oportunitats també de produir a gran escala i servir milions de en aquest context, les empreses comencen a entendre que, si es posen d'acord, poden ser més rendibles, poden fixar preus més alts i poden assumir majors inversions. Són inversions que necessiten, perquè en aquest moment, en aquest moment de gran canvi tecnològic, de gran canvi econòmic, volen fer inversions per, eh, per aprofitar tot aquest el problema és que, clar, això porta cap a situacions de monopoli, situacions de monopoli, per exemple, en el sector petrolífer, amb Rockefeller, amb, amb, amb els trusts, els trusts és el que, eh, com s'anomenaven en anglès, el, aquests, aquestes associacions entre empreses amb, amb àmbit de monopolitzar el mercat, controlar tota la producció i poder fixar preus més alts. Però que va fer molt ric eh, a base de tenir d'estar de, de, de, de darrere del, del principal Trust, monopoli del petroli, o American Tobacco, que també ens van controlar la producció de tabac, de tot el tenia el 90% de la producció del tabac. Davant d'això hi ha una reacció per part dels consumidors americans, hi ha una reacció per part dels petits productors en contra d'aquestes pràctiques monopolitzadores i apareix, així com havien aparegut els trusts, que eren les associacions d'empreses en l'àmbit monopolitzador, apareix la política antitrust, que és com s'anomena la política de la competència en, en, el, en el món anglosaxó. Que és una política que és efecte en contra de les pràctiques monopolitzadores, i així és com neix. I la primera llei eh, és la llei americana federal de, de la Sherman Act del 1890 que prohibeix els acords entre empreses amb àmbit monopolitzador, orientats a augmentar preus en detriment del benestar del consumidor. Després eh, comença també eh, el control de fusions. Per què? ja veurem doncs, si tu no pots posar-te d'acord amb, les, amb les altres empreses, què pots fer? Una alternativa que tens és fusionar te Ja no has fet cap acord, ara ets una única empresa. El legislador després es va adonar que això era una altra manera de fer una pràctica competitiva i es va, formular, es va començar el que era el control. I d'allà neix el, un, un tipus d'intervenció que ha canviat poc en els últims anys. Hem anat perfeccionant les tècniques d'anàlisi, hem anat perfeccionant la nostra comprensió de quines són les pràctiques poden desenvolupar per monopolitzar mercats, per restringir la competència, però bàsicament partim d'allà. A Europa no ens arriba això fins a després de la Segona Guerra Mundial. Europa tenia un, un, una visió més planificadora, amb iniciativa pública molt més gran, i moltes vegades hi havia una major convivència entre grans, grans grups industrials i el poder públic. I fins i tot des del poder públic es, es considerava que potser tenir grans conglomerats industrials eh, amb convivència amb al final aquest, aquest plantejament va anar quedant desactivitat i sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial anem cap a cada vegada més la preponderància d'un paradigma en què entenem que la competència és la manera més eficient en la majoria de casos d'organitzar la, la producció i que per tant perquè funciona bé la competència hem d'adoptar dels mateixos instruments legislatius que s'havien centrar una mica més en eh, els objectius de la política eh, de competència. La política de competència va néixer potser inicialment als Estats Units com un intent de defensar els petits productors davant la prepotència dels grans, de les grans associacions de mercats. Actualment ja no formulem l'objectiu de la política de competència en aquests termes. La política de competència actualment no és una política orientada a defensar els competidors. És una política orientada a defensar l'interès del consumidor, en la mesura que nosaltres considerem que el benestar econòmic de la nostra societat bàsicament depèn de eh, la defensa de l'interès del consumidor, del benestar del consumidor. És, eh, si, si penseu en, en, la, en la signatura de la microeconomia, quan veieu doncs, que, que hi havia l'equilibri de competència en el mercat, hi havia una part, de, una part del, del, del valor afegit que s'acabava al sector que donaven els beneficis. Hi havia una part del, del valor afegit que se'l quedava al consumidor, que era l'excedent del consumidor, que consumidors, el consumidor. L'excedent del consumidor és màxim en una situació de competència, això és el que havíem après a la, a la, carrera, a la signatura de metodologia. Llavors això és el que la política de competència entén. Hem de maximitzar l'excedent del consumidor. El que passa és que moltes vegades l'excedent del consumidor si el plantegem només a curt termini ens pot portar a males passades. És a dir, que de vegades tindríem una mica de tendència que ens interessa l'interès del ciutadà. No ens interessa l'interès de la cooperativa, els interessos de l'empresa, per tant no ens ha de preocupar gaire els beneficis de l'empresa. I depèn. Hi ha molts motius pels quals ens poden importar també els beneficis de les empreses. En primer lloc perquè les empreses són propietat de ciutadans. Els ciutadans poden tenir més a més, perquè les empreses moltes vegades tenen beneficis que després reutilitzen en millorar el sistema productiu. La innovació, moltes vegades necessitem que les empreses tinguin beneficis perquè puguin fer innovació, perquè aquesta innovació produeixi millors serveis, millors béns, que seran en benefici del consumidor. Per tant, hi ha una mica de discussió en l'àmbit acadèmic sobre si la millor manera de formular l'objectiu de la política de la competència és centrar-nos només en l'excedent del consum o intentar d'alguna manera introduir també el benefici de l'empresa com a part important del benestar total. Però en tot cas, aquest és l'eix, aquesta és l'eix. El benestar total econòmic de la societat. I això és el que volem, eh, el volem maximitzar. Per tant, una possible definició de eh, la política de competència seria que és el conjunt de lleis i intervencions orientades a garantir que no es restringeix, en particular que les empreses no restringeixen la competència de manera perjudicial per al benestar econòmic eh, de la societat. I és una definició que queda una mica oberta perquè hi ha situacions en les que podem imaginar restriccions de la competència que podrien ser beneficioses. Un exemple clàssic són les patents. Moltes vegades objecte de controvèrsia, les patents farmacèutiques. No? Eh, quan, quan, quan una empresa farmacèutica s'inventa un nou medicament, té una patent, però clar, durant un temps el pot vendre a un preu molt alt, els consumidors no tenen accés a aquell medicament a un preu baix. Això és bo o és dolent? I això té un cert sentit. Després podem discutir si és la millor manera de fer-ho o no, però té un cert sentit. El sentit que tenen les patents són una restricció a la competència, és a dir, tu estàs donant un dret a una empresa a ser l'única que produeix un dubte, un medicament, en aquest cas, per tant, estàs creant un, que podríem un monopoli, un monopoli legal. No hi ha competència en la producció d'aquest medicament, però per què ho fas? Ho fas perquè tu saps que la promesa de tenir durant 20 anys un monopoli, amb els beneficis que aquest monopoli te portarà, aquesta promesa és molt bon incentiu perquè les empreses farmacèutiques facin recerca i generin nous productes. Per tant, tampoc no hem d'entendre la política sense la competència com una recerca desesperada de la competència en totes les situacions. No, hem d'entendre que hi ha situacions en les restriccions a la competència poden estar justificades. Però l'única justificació que podem acceptar per una restricció de la política de competència ha de ser el benestar últim del consumidor. Aquest és el punt. És a dir, si nosaltres restringim la competència donar amb patent de les empreses farmacèutiques no és perquè les empreses tinguin una És perquè les empreses innovin. I només en la mesura que ho facin i en la mesura que nosaltres després siguem beneficiaris dels resultats d'aquesta innovació, l'excepció a la competència estarà justificada. Per tant, la, la, la qüestió essencial que hi ha al darrere de la innovació de la competència és identificar les pràctiques que condueix que identificar les pràctiques empresarials que condueixen a una reducció de la econòmic i intentar evitar-les. Però només aquelles, les que puguin reportar un benefici social, aquelles les segurament les voldrem acceptar. Doncs quines són les pràctiques que les eh, empreses volen eh, intentar desenvolupar per restringir la competència de manera lesiva per al benestar econòmic? com funciona? Per, potser, potser per fer una, una petita, un petit incís, com funciona això? La política de la competència, bàsicament, hem dit, és un conjunt de lleis. Nosaltres tenim els, els textos legals que diuen, bàsicament, que les empreses no poden eh, fer coses que restringeixin la competència. Això és molt general, això no, no és una molt bona guia. Aleshores, què hem, què, què han fet els poders públics? Han creat autoritats, autoritats de defensa de la competència. A la Comissió Europea té una direcció que de la Direcció General de Competència, que és l'encarregada d'aplicar la política, de formular i aplicar la política de la competència. I a Espanya tenim la Comissió Nacional de la Competència, a Catalunya tenim el Tribunal de la Competència. És a dir, tenim institucions públiques que vetllen per la competència en els mercats als diferents nivells de govern, a nivell europeu, a nivell, a nivell estatal i a nivell autonòmic. I aquestes eh, unitats el que fan és han anat explicant a través de eh, línies guia, a través de publicacions, quines són les pràctiques que creuen que són eh, i eh, que per tant perseguiran i sancionaran. Són autoritats que tenen capacitat d'investigació i de sanció. Llavors, el tipus de pràctica que les autoritats de centre de competència habitualment persegueixen són aquestes tres. Els acords entre empreses, els càrtels, eh, pràcticament són el mateix que feia el Rockefeller a, al segle XIX. Exactament el mateix, les empreses ho continuen fent. En molts mercats ens trobem que les empreses intenten posar-se d'acord per augmentar els preus, per repartir-se el mercat, en plan una es queda una zona, l'altra es queda una altra zona, per evitar competir en detriment eh, dels interessos dels Una altra pràctica són els abusos de una empresa molt gran i que potser ha aconseguit ser molt gran per mèrits propis, però que un cop que és molt gran intenta utilitzar aquesta dimensió, aquesta força que té, per posar traves a la competència per part d'altres productors. I finalment les fusions i adquisicions. Que les fusions i adquisicions, tot que poden ser molt raonables i poden ser eh, molt beneficioses en molts casos, tenen com a efecte la construcció de posicions de domini del mercat manera de créixer és... Aquestes són les tres grans, els tres grans tipus de pràctica. Vosaltres les ajudes d'estat, que si després us voleu parlar, però, però diguem que és una cosa bastant específica i que fan les utilitats de defensa de la competència, tot i que no és estrictament eh, part de del que tradicional que se la de competència. Uh, per tant, una mica el, el, el, el, la funció de la, de la, de la, de de, la, de la competència és vigilar vigilar que no es facin certes coses. I per això els anglesos ho anomenen competition watch, gos guardià de la competència. I fa una mica el Consell de Policia, és un òrgan administratiu que fa eh, un per un cadascun dels, cadascun de, cadascuna de les pràctiques. La primera pràctica que, hem, que, us he comentat és eh, els acords monopolitzadors entre els de preus, per repartir-se al mercat, per limitar la producció restricció, doncs no? quan recordeu de la llei d'oferta de banda, no? quan l'oferta baixa el preu puja. No? Per tant, la manera indirecta de pujar el preu és limitar la producció, reduir la quantitat d'oferta i poder extreure més diners de, de, dels pocs consumidors que encara poden. Aquest tipus de pràctiques augmenten els beneficis de les empreses, però gairebé en cap cas són dels pocs consumidors. Per tant, aquella pregunta inicial que ens fèiem, només ens interessa prohibir les pràctiques anticompetitives en la mesura que siguin pernicioses, bé, en aquest cas ho són gairebé I per tant, aquest és un dels àmbits en el que eh, l'autoritat de centre de competència és més implacable. Quan es detecta un caràcter eh, que té algun d'aquests objectius, evidentment no es tracta de coses entre empreses per fer coses bones, o sigui, les empreses es poden posar d'acord per innovar, això és fantàstic, les empreses es poden posar d'acord per compartir una infraestructura eh, que han, que han posar els acords, orientats a explotar el domini de mercat conjunt que tenen en detriment del benestar del consumidor, això mai es considera que pugui tenir cap eh, aquesta política. Per tant, aquestes estan prohibides. Sí. Quin és el problema? Que moltes vegades és, és molt difícil és molt difícil d'identificar. Perquè clar, les empreses ho fan i no t'ho no no, no, no, no expliquen. Aleshores, una de les tàctiques que l'agència la, que de competència utilitzen és intentar desestabilitzar aquests, aquests acords entre empreses. Doncs. I això ho fan a través del que anomena la política de clements, o els mecanismes de clements. Què vol dir? Prometen a la primera empresa que delata la resta d'empreses que participen en el càrtel, li prometen que la perdonin. Si dona evidències que puguin incriminar la resta d'empreses és un sistema de delació. I així és com eh, s'intenta eh, intenta desestabilitzar els càrtels. Es necessita sobretot evidència documental moltes vegades. Perquè al final, detectar un acord anticompetitiu entre empreses és molt difícil. Les empreses es posen d'acord per augmentar preus i totes fixen un preu molt alt. Què és un preu molt alt o què és un preu molt baix? És molt difícil per, per l'autoritat de entendre què és massa i què és massa poc, què és un preu massa alt i massa baix. I d'altra banda, que totes les empreses tinguin el mateix preu, això pot ser el resultat de la competència normal i corrent. No? Doncs nosaltres esperaríem que si el preu, si les empreses competeixen, el preu baixa a cost marginal i totes tenen un preu a marginal. Per tant, necessitem proves documentals i això és una mica el motiu pel que, pel, pel que es fan. Una mica perquè veieu quina ha estat l'evolució d'aquest tipus de... tipus de... Si parlo perquè gent, no? Sí, ara sí. Doncs, eh, això, per exemple, és un gràfic simplement de quines són les multes que s'han posat, eh, que ha posat la Comissió Europea. Eh, bàsicament és el nombre de multes que s'han per, per, acords eh, de preus o acords eh, tipus càrtel i eh, la quantia de les que és bastant impressionant. La Comissió Europea ha anat esdevenint cada vegada més un òrgan eh, amb gran capacitat d'intervenció en els mercats i ha anat aprenent a fer la seva feina. En el primer període, eh, durant, les dues, les, durant la dècada dels 90, va imposar relativament, eh, va prendre relativament poques discussions, eh, poques, poques decisions sobre càrtel unes 10 en cada període de 5 anys i amb multes propostes. Però en l'any 2000, eh, en el període 2004 l'activitat anticàrtel de la Comissió Europea va dir 30 decisions i un augment molt important, tot i que un augment menys que proporcional. Això són decisions que inclouen multes, és a dir, decisions condemnatòries. Eh, llavors és un augment menys que proporcional de la però en el període 2005-2009 s'han posat les piles i han arribat a, a clavar un total, si sumes totes les multes que s'han clavat a 30, en 33 casos diferents, més de 8.000 milions d'euros en multes per eh, acords anticompetitius amb intent de monopolització del mercat. La, la multa més quantiosa és la que, és la que es va posar el 2012, a cartes de clubs catòlics per televisors i, i monitors d'ordinador. Uh, bàsicament a la Philips i a la Hereges van clavar 1.470 milions d'euros per, eh, per intent de monopolització del mercat. Uh, us pot sorprendre que el 2012 es prengui una decisió sobre tubs catòdics, que segurament és una tecnologia que ara en les pantalles planes ja no s'utilitza. Bueno, clar, eh, aquesta pràctica la van estar fent durant 10 anys aquestes empreses, eh, quan encara s'utilitzaven els televisors normals i corrents, la Comissió Europea eh, actua a posteriori. Les autoritats de defensa de competència, que és una de les seves característiques, són policies, actuen un cop, un cop la pràctica ja està feta. Per tant, bueno, eh, van començar, no sé si el 2008-2009 a investigar, el 2012 han, han imposat la, la multa. Però això és una mica el, el Eh, la idea és dir, si, si les empreses fan alguna d'aquestes pràctiques, després es trobaran que si les pesquen els posaran una multa bastant grossa. Uh, curiositat, per exemple, que ha passat a, eh, recentment, a principis d'any, la Comissió Nacional de la Competència espanyola ha posat una multa a eh, dos sindicats de transportistes eh, de Barcelona i a l'autoritat del Port de Barcelona per col·laborar-hi eh, 10 milions eh, per fixar preus en detriment doncs, dels consumidors que havien de transportar mercaderies cap a i des del port de Barcelona. Val? És a dir, per tant, trobem a tots els nivells, o sigui, trobem eh, intervencions a nivell europeu amb xifres impressionants que intenten defensar el benestar de tots els que vam comprar televisors durant eh, els anys 90. El tub catòdic era, representava el 70% del cost d'un televisor el fet que, aquest, que aquestes empreses aixequessin el preu dels tubs catòlics un 10% tenia un efecte brutal en el preu de tots els servidors que nosaltres compràvem. I tenen aquesta, utilitzen aquestes pràctiques per apropiar-se al, eh, als recursos de molts consumidors que no tenen capacitat d'organitzar-se. Aquesta és la funció de la, de la política de competència, defensar l'interès disgregat de molts consumidors. Eh, I això passa a tots els nivells, passa a nivell europeu a gran escala, però pot passar també a, eh, a nivell autonòmic o a nivell local. Per tant, per això necessitem eh, controls de competència a tots els nivells. Um, quina hora és? Vaig matar L'altra possibilitat és l'abús d'una posició sigui, una, una empresa que gaudeix d'una quota de mercat alta, i, i aquí és important, és dir, dominant no vol dir només gran. Val? Una empresa pot ser gran i pot ser gran i pot tenir molt, perquè ha tingut molt èxit, perquè ha fet molt bé la seva feina. Nosaltres hem dit que el que volíem era castigar situacions en les que les pràctiques són ineficients, contràries a l'interès del consumidor. Però clar, castigar una empresa perquè fa de la seva feina i fa un producte que agrada molt, això segurament no seria gaire per tant, el, el, el primer que hem de tenir en compte és el problema no és ser molt exitós, el problema no és ser una quota de mercat alta. El problema és utilitzar aquesta quota de mercat alta d'una manera que ja no, no estigui sotmesa a la disciplina que t'imposa la competència. Per augmentar preus o per reduir la qualitat del servei sense perdre clients. Perquè com que has eliminat la competència, ja no queda alternativa disponible per als consumidors. És això el que és hi ha certes pràctiques que tendeixen a tenir aquest efecte. Els preus predatoris vol dir, a de vegades les empreses el que poden fer, si una empresa és molt gran, també té molta capacitat financera i molta capacitat també d'aconseguir doncs, suport per, per, per part de les entitats financeres. El que pots fer és baixar preus, baixar preus per sota de cost. Si baixa preus per sota de cost, està, està incorrent en pèrdues. Però com que té bastanta capacitat financera, ho pot aguantar bé amb un parell de els competidors, que són molt més petits, no tenen aquesta capacitat. I durant aquells dos mesos segurament faran fallida. Un cop hagin fet fallida, l'empresa podrà tornar a pujar preus i recuperar les pèrdues altre cop en detriment del consumidor. Per tant, preus predatoris, molt difícil d'identificar, altre cop, perquè has de castigar per cobrar massa poc, castigar per posar preus massa baixos, molt difícil d'identificar per part de l'autoritat de defensa imposició d'exclusivitat o, o, o, unificacions, o sigui, un, podríeu imaginar la Coca-Cola que té un, un, una gran quota de mercat en l'àmbit dels refrescos de cola, però la Fanta de taronja no li surt gaire bé. El que pot és demanar als distribuïdors, als distribuïdors petits, que per tenir accés a vendre Coca-Cola només pot vendre refrescos de taronja que produeix ella mateixa. En aquest cas, què estaria fent? Estaria traslladant una posició de domini del mercat de, dels refrescos de cola, que és justificat perquè fa el refresc molt bé i agrada molt al consumidor, ho estaria traslladant al, a la producció de productes de taronja, que això probablement ja no, aquí ja no tindria aquest avantatge. Quin és el cas més, el cas que ha estat més, eh, més famós d'abús de posició dominant? Eh, bueno, a la Comissió Europea acaba de posar una multa de 561 milions a Microsoft per intentar abusar de la seva posició dominant en el mercat dels sistemes operatius. Què va fer Microsoft? Eh, Microsoft el que feia era fer un domini brutal en els sistemes operatius, tothom utilitza Windows, però en canvi no se li donava tan bé el tema dels navegadors d'internet i de fet actualment molta gent utilitza Google Chrome, abans molta gent utilitzava Netscape Navigator. Hi ha molta gent que no li agrada la internet que Microsoft el que va fer és, durant un cert temps, incorporava Internet Explorer al sistema operatiu Windows i dificultava la instal·lació d'altres exploradors d'internet. Això és una pràctica anticompetitiva, és a dir, està molt bé que tingui una posició de domini en els sistemes operatius, se l'ha guanyada, però no està bé que traslladi aquesta posició de domini a un mercat en el que no està donant un producte de suficient qualitat. I no l'està donant perquè els consumidors no el prefereixen i no pot intentar utilitzar eh, el domini en els sistemes operatius per intentar eh, tenir més eh, beneficis en l'àmbit dels navegadors. I això se li diu tying. Tying vol dir eh, lligar, lliga la, un producte a l'altre. No? I finalment, el, el que dèiem, control de, control de fusions. Hi ha una altra cosa que és és un problema els acords entre empreses, és un problema no ser gran, però sí utilitzar el fet que és gran per reduir la possibilitat que hi hagi competència en el mercat. I l'altra eh, pràctica que pot tenir efectes anticompetitius és l'intent de comprar la competència. És a dir, una manera de carregar de la competència és comprar-la. Ara, eh, això en principi no té per què ser un problema. És a dir, el, la compra i venda d'empreses és un fenomen normal. La, la, la creació de noves empreses les fusions i les divisions és un fenomen normal de canvi de l'estructura del mercat i en la majoria de casos aquestes operacions poden ser beneficioses. Pot ser que les empreses tinguin eh, activitats complementàries i que, per tant, ajuntar-se per produir juntes pugui ser beneficiós, puguin acabar tenint un producte de major qualitat. El problema és que de vegades, augmentant el tamany, es corre el risc després que aquestes empreses tinguin una major temptació d'abusar de la seva posició de dominant Eh, altre cop, si voleu mirar l'activitat la, que ha tingut la comissió eh, en l'àmbit de fusions i adquisicions, i també voleu, el que dèiem, les, les fusions i adquisicions no són dolentes per si mateixes. És a dir, la, les fusions i adquisicions eh, que va realitzar la Comissió Europea per a quinquenis van ser aquestes d'aquí. És a dir, entre el 2004, 1.308 fusions suficientment, adquisicions suficientment grans com per tenir necessitar autorització per part de la Comissió Europea. Això estem parlant de fusions transnacionals. Imagineu-vos la quantitat de canvi estructural que hi ha en, els, en, el, en, les, en les indústries. 1.577. De totes aquestes, només 50 o 41 es van investigar a fons i només 7 el 2000 2004 i 2 entre el 2005-2009 van ser prohibides. Per tant, tampoc no, no, no hem de caure en la tentació de pensar que ah, les fusions d'adquisicions adquisicions són dolentes. No, les fusions d'adquisicions adquisicions són molt normals i poden ser molt beneficioses. Però de vegades poden crear de mercat que no són acceptables. I una, bueno, una que, és bastant, que ha estat bastant mediàtica és Ryanair er-, Lingus. Ryanair er volia comprar Lingus, doncs, que Lingus és la, la companyia aèria irlandesa. El que passava és que si, si Ryanair er i Lingus s'ajuntaven, a Irlanda bàsicament no hi havia cap altre operador eh, d'aerolínies. I per tant la Comissió Europea ha considerat que Ryanair i Lingus no es podien posar això no vol dir que Ryanair no pugui posar amb Vueling, no? Potser sí. O Air Lingus amb un altre. Potser sí. El que no poden fer és Ryanair Lingus. Per què? Perquè totes les rutes cap a i des d'Irlanda passarien a estar monopolitzades. Per tant, finalment, ja per acabar, que em sembla que, que, que ja, que ja és l'hora, eh, l'evidència empírica ens diu que aquest tipus d'intervencions per intentar millorar l'eficiència en els mercats genera un augment de genera augments de productivitat, millora la competitivitat dels nostres mercats i fa una contribució positiva a, al creixement. Però també el que hem d'entendre és que no podem fer una aplicació mecànica d'aquest tipus, de, tipus de política. No? Uh, necessitem autoritats de competència que siguin independents, necessitem un, un sistema judicial que sigui capaç de revisar les decisions que prenen les autoritats de competència de manera, eh, de manera solvent i ràpida, i eh, necessitem també veure com és la, la interacció amb les agències reguladores del sector regulat, sobretot a Espanya. Eh, d'agències reguladores en tenim principalment tres, si voleu, la Comissió Nacional d'Energia, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Hi ha una sèrie de sectors que estan regulats. Per què? Estan regulats perquè sense regulació no aconseguim introduir competència. Aquestes agències reguladores han de treballar conjuntament amb la Comissió Nacional de Competència per intentar millorar l'eficiència Eh, en aquests moments a Espanya es viu un procés d'una certa incertesa perquè el govern de Partit Popular ha decidit ajuntar totes les agències reguladores i la Comissió Nacional de Competència en un únic òrgan. Eh, aquest és un disseny institucional que no s'ha aprovat mai a cap altre país, per tant hi ha una certa perplexitat sobre com s'estructurarà, la política de competència no és el mateix que la política regulatòria, les instruments són diferents, i per tant s'haurà de veure com l'estat espanyol aconsegueix desenvolupar un model propi diferent de la resta de països europeus, diferent del de la Comissió Europea, eh, per aconseguir doncs, continuar fent una feina que fins ara havia estat molt ben feta per la Comissió Nacional de Competència i per, i probablement, en certa mesura, també pels òrgans Eh, simplement, jo crec que per, per acabar i per vosaltres, que sou persones que en principi treballareu en l'àmbit d'empresa, la política de competència no, no, del que estem dient no, se'ns tracta de posar sota sospita les activitats de les empreses. No? En cap cas és això. Les empreses són un, un, un, element fonamental d'un sistema productiu eficient. Reca necessitem que les empreses facin les El que passa és que hi ha unes certes pràctiques que poden ser rendibles, però que no contribueixen al benestar social. I aquestes pràctiques són les que eh, col·lectivament hem decidit que no volem permetre. No volem permetre, en primer lloc, perquè no és eficient, i en segon lloc perquè suposaria una, una redistribució regressiva. Una redistribució com la que veiem en el cas dels televisors, des de consumidors que compren televisors a grans conglomerats industrials que intenten aprofitar-se de la producció producció. Eh, això una mica que us vull explicar sobre el tema de de competència, no sé si m'he fet massa, m'he allargat massa o he estat dintre del, del, del temps raonable. Eh, jo, encara, com, com he explicat abans l'anunci, jo actualment estic treballant a la Comissió de la Competència, que és l'autoritat nacional del Regne Unit. Eh, I en concret, a més, més aviat especialitzat en aquest moment en el control de fusions i adquisicions hi ha investigacions generals de mercat per veure si hi ha certs mercats que tenen estructures molt concentrades que podrien posar problemes. Estem en aquest moment en el, en el, en el mercat d'assegurances mèdiques privades. Eh, abans havia estat a la, a la Comissió Europea i jo encantat de, de comentar qualsevol cosa, sigui referent a, eh, als temes que fet que hem exposar, eh, els temes més de feina, de, de treballar amb una entitat que surt d'aquest o, com deia abans la Montse, també sobre la trajectòria acadèmica. Suposo que si ara acabeu la vostra carrera eh, heu de prendre decisions sobre el que fareu, sobre si continueu invertint en el vostre en el vostre currículum acadèmic, si estudieu més, si no estudieu més, si us aneu a treballar, treballeu aquí, treballeu a fora, i si, si hi ha cap pregunta la colaboración es mejor que la competencia y las empresas colaboran para mejorar sus márgenes en contra de los intereses de consumidor. Las estrategias regulatorias claramente no pueden estar en todos lados eh, y las multas que ponen son ridículas comparado con los beneficios que han tenido. ¿No tiras esto un poco lo que es el mito este de la competencia? El, la, inmensa mayoría la, de, de son... la, ah, aquesta és la primera cosa que, que hem de dir. Eh, Posar-se d'acord no és tan fàcil com pot semblar. Posar-se d'acord implica, implica primer que els que us poseu d'acord teniu una... representeu una part del mercat important. Si el mercat està molt utilitzat, si, si tens un mercat en què hi ha molt ja la primera cosa és, home, la competència no és un mite, la competència perfecta és un mite. Uh, ah, però no tots els mercats que sabem són monopolis. Els importants, els importants sí, però per què? Llavors això és que et pots contestar. És a dir, importants, quan dius importants, suposo que et refereixes a els que tenen empreses importants, que no necessàriament són les boles. Hi ha molts, molts mercats que no qualsevol producte hi ha molts mercats que són molt grans, però, però indústries que representen una gran part del, del producte brut, si vols, d'un país, però que hi ha tantes petites empreses que, que, que, que introdueixen que tu tens la sensació que no són grans, o són grans. El problema és que hi ha moltes empreses. El, el, a vegades els que tenen més visibilitat són els que estan més concentrats, això és tot, de la I moltes vegades, moltes vegades són els que tenen. Eh, hi ha un motiu, o sigui, tampoc és per casualitat que, que, que els mercats concentrats eh, siguin relativament importants. Són mercats que requereixen inversions molt fortes. O sigui, si, si tu penses en l'estructura de costos d'una empresa i penses en el cost variable i en el cost fix ah, i en els costos enfonsats, són, són, són sectors en els que moltes vegades hi ha inversions molt grans. I com que hi ha inversions molt grans, tenen característiques del que anomenem monopoli natural, o sigui, tendeixen a la concentració gairebé per definició, perquè no té molt de sentit tenir moltes xarxes de, de, de, de fil de coure. Amb una en tenim prou, i, i duplicar-la seria molt costós, no té molt sentit tenir moltes xarxes de, de, de, de ferrocarril. Llavors, hem de conviure amb la realitat que hi ha certs mercats que són estratègics i que tenen característiques de monopoli natural o tenen característiques que els porten cap a una estructura oligopolística. En aquests casos, i crec que tens raó, és a dir, eh, en alguns casos hi ha el que demanem que això és el que he volgut dir al principi, la, la, jo potser hauria hagut de posar més èmfasi, la, la regulació és necessària en molts casos. La regulació en el cas dels ferrocarrils és necessària, la regulació en el cas de l'energia és necessària, en el cas de les telecomunicacions també. Ah, en molts altres casos, jo crec que, que, que és raonable pensar que es poden introduir dosis de competència suficientment eh, potents. I també, jo crec que també sempre heu de pensar, més que amb el model ideal, heu de pensar en quina és l'alternativa. Moltes vegades l'alternativa a la competència imperfecta que observem suposo que la que tindries al cap seria una major planificació. Però una major planificació requereix saber quines decisions qui farà aquesta planificació i com de bé la farà. Perquè si el que hem de passar és un mercat de competència imperfecta a una situació en la que tenim un regulador que es veu incapaç de trobar els equilibris eficients, tampoc no estem jugant. Per, per tant, o sigui, et dono tota la raó en, en, en que la competència és un mitjà, eh? però, però la planificació i la regulació també pot ser un mitjà sembla una mica, una mica estrany. No? És a dir, hem dit que moltes, necessitem moltes empreses. Moltes empreses sembla que ajuden a aquests moltes empreses. Però poques empreses poden lluitar per un termini i la Pepsi-Cola de coca ho fa. És a dir, tu pots tenir un monopoli en el que les empreses competeixen de manera ferotge i per tant hi ha molta I després, d'altra banda, és veritat que hi va una mica lligat, no? és a dir, mercat en el que es requereixen molta inversió inicial i la innovació, si vols, és, pots pensar-la una mica així. No? O pensessis en la innovació com la despesa que has de fer abans de començar a produir per després poder tenir aquell producte innovador i, i oferir-lo. Però en aquesta situació sí, necessites unes inversions inicials que per definició fan la duplicació de costos necessaris aspectes. D'una banda hi ha un, pot haver un mal local. Eh, el, el, el sector del que parla és un sector regular. Per tant, la, la, és curiós, un, un dels motius pel que hi ha una certa perplexitat pel que fa al projecte del govern espanyol de escèptic sobre la capacitat del poblador i també a pensar que el que cal és augmentar la competència. Um, en el cas, jo crec que en el cas, en el cas que, que, que me'n recordo un, un, un informe que va, que va publicar la Comissió Nacional de Competència, molt dur, molt dur amb la tasca de la Comissió Nacional de Espanya, especialment el tema de les transició. i aquí tens un, un exemple d'una situació en la que el regulador de l'energia ho veu d'una manera, i a l'autoritat de competència governamental. Però, els, eh, com que es tracta d'un mercat regular, eh, evidentment millor ha un tema de és a dir, què pots fer? L'autoritat de defensa de la competència pot intervenir només quan veu que hi ha una pràctica anticompetitiva i pot posar una multa, però no pot dir les empreses de casa que el regulador sí ho pot fer. I no, jo, no, no coneixent el cas, no, no en detall, no, que no que molt crítica feina que havia de Una de les pors pel que fa al projecte del govern espanyol és dins d'una única agència qui prevaldrà. La, la manera d'analitzar els problemes dels professionals de competència i dels professionals de regulació és a vegades els, els professionals de competència tendim a veure les agències reguladores com fàcilment capturables per interessos industrials. És a dir, treballen tan a prop i tan pols a pols amb les empreses regulades que al final eh, es confon una mica eh, quina és la seva tasca i, i quin és el seu, el seu rol. No? Hem, dit, hem dit abans molt clarament, l'objectiu de la política de la competència no és la defensa dels competidors, és la defensa dels consumidors que jo crec que els, les entitats de fins competència ho han après. I no sé fins a quin punt les entitats reguladores han après també que la seva feina és també de defensa de l'entitat de competitivitat. No eh, estratègies de política industrial, eh, de creació de conglomerats industrials nacionals, de campions nacionals que puguin competir en l'estat internacional, de vegades potser no queda gaire clar. No? La, la, la política industrial té molts objectius. Eh, de vegades és una mica difícil de triar quins són els objectius o quines són les motivacions agregades. Jo crec que la Comissió Nacional de l'Energia, potser en alguns casos, ha buscat a través de les seves decisions eh, objectius menys de contraposats i no ha quedat molt clar quin era, quin era el que buscava la Comissió Nacional de eh, la competència ho ha entès així i sobretot ha entès que no ha prioritzat suficientment els interessos nostres. Eh, la tant, hi ha fallades de govern, hi eh, ha fallades de mercat, és una mica el que, el que deia, no sé però, però el que preguntava el que preguntava els nois. Uh, la solució als tallades de mercat no, mm, no sempre vindrà tan fàcilment com ens pensem d'una intervenció pública. La intervenció pública moltes vegades falla perquè respon a interessos molt variats, respon a objectius molt variats, molt lítics. Per això també és molt important el que dèiem abans, la independència funcions d'un regulador i les regions són una condició de competència de ser decisions tècniques basades en la mesura del possible en una anàlisi objectiva de l'evidència disponible i almenys el servei possible de càlcul allá que eh, si, i, és interessant, hi ha un esforç molt gran. la, la relació entre competència i productivitat està bastant establerta. El que costa més establir és la relació entre que ets un país relativament sofisticat i tens un, un entramat institucional sofisticat, has pogut desenvolupar una política de competència. O és al revés, com que tens una política de competència, això genera creixement. I això és molt interessant. L'OCDE ha intentat fer uns, uns, unes anàlisis sobre eh, aquesta relació, intentant veure la relació de causalitat entre intervenció de política de competència i creixement. Ha creat uns índexs això, per això us deia, és a dir, la política de la competència s'insereix dintre d'un marc institucional. I el marc institucional, jo crec que qualsevol política no sent prou independent, acaba no sent bé la seva feina reguladora i, i el que estàs dient tu també és cert. I hi ha, hi ha una certa evidència, evidència empírica, almenys pels països de l'Occident. Eh, però està molt sol, està molt al Jo crec que fa relativament poc que s'ha començat tot, depèn de la, depèn de la investigació. les, la, les més estandarditzades són el control de posicions d'explotació. Quan dues empreses eh, quan, dues, quan dues empreses relativament grans es volen fusionar o una vol comprar una altra ha notificar processos relativament ràpid. Ràpid en funció del que considereu ràpid. Ràpid pels estàndards de, de, de com funciona l'administració pública moltes vegades. Eh, eh, habitualment hem de prendre una decisió en, en 5 mesos. 5 mesos és relativament ràpid donada la quantitat de gent que està. Eh, quan rebem la notificació, el primer que fem és un primer screening general per veure si hi ha motius de preocupació o no. Si veiem que no hi ha indicis de que aquella concentració pugui ser problemàtica, eh, s'autoritza. Eh, llavors amb això s'intenta, un, descarregar la feina de l'autoritat i dos, poder donar, en la majoria de casos, una resposta molt ràpida. Aquesta resposta ve a cap de dos mesos. Si en canvi veiem que hi ha indicis de preocupació, que, la, que les dues empreses són molt grans, que tindran una quota de mercat molt alta, eh, aleshores fem una, una investigació més a fons. En aquesta investigació més a fons, l'autoritat és quasi, quasi, és un òrgan administratiu i pren una decisió administrativa, però té algunes característiques d'òrgan judicial. Eh, les empreses estan obligades a donar-nos tota la informació que nosaltres els demanem. Eh, I és una ofensa criminal donar-nos informació equivocada. Eh, I, evidentment, això inclou tota la informació que podem tenir sobre costos, tota la informació que tinguin sobre les estratègiques, sobre anàlisi dels competidors, i a partir d'aquí, doncs, prenem els casos de càrtels, que ja us he dit abans que és la, la, la pràctica anticompetitiva més greu, els poders de l'autoritat de la competència inclouen els d'inspecció. Eh, llavors es fan el que es diuen eh, down que vol dir eh, que et presentes de matinada a la, a la seu central i els diuen perquè si no, no hi ha manera d'aconseguir la informació necessària per poder fer investigació. Tot depèn, o sigui, en el cas de les conclusions d'adquisicions, la relació entre l'empresa i l'autoritat la, i, i és molta col·laboració, en el cas de, de càrtels, eh, però perquè ells també s'hi juguen. Heu d'entendre que hi ha certes pràctiques, o sigui, ens hem anat enrims Got it.